哈，大家好，我是粉粉。我已经很久没有拍片，就是会让大家失望，对。好，啊，就是我最近呢，就是会买一些嗯，暖暖三木，或者是就是会抽奖之类的活动，然后来回馈给大家的。因为实在太久没有拍片，因为最近真的很是很忙，对。然后我就没有时间拍片。 就是，嗯，嗯，对，我会经常拍片，好，那可是不能真拍哦，对，好，那我们今天的影片就是要宣布说，呃，最近如果比较忙，比较少会拍片，对，那么我们要要那个不要拍片这种事情，对，好，那我们就下次见，拜拜。